me estou. Contudo é santo, entronizado estás sobre os louvores do teu povo Israel. Sempre que clamaram, deu-lhe salvação. Deus, meu Deus, onde estás? Se afastou, me desamparou. Deus, meu Deus, clamo a ti. enraizado estás sobre os louvores do teu povo Israel. Sempre que clamaram, deu-lhe salvação, mas eu sou verme, desprezado da nação. Oh, oh, oh, oh. tenho sede passado teve mãos e pés curados. Tenho sede, mas vinagre e fel me deram. Mais amargo do que as ervas da passagem está consumindo. como água derramada